etxean hiltzen ama, bere betiko oe, familia. Gordina izan zen agurra, baina geurea, geure geurea, dena. Bizitza utza eriotzean ere. Beliatekiko langileak etorri ziren arte. Artean, gorpua epel, objektu baten gisara eraman zuten eta ezarri denek ikus zezaten kristalaz bestaldera, beneratu beharreko trofeoak nola. Etxean jaio zen suar eta orain gutxi hori, bere betirako oean, familia. Gogorra izan zen erditzea gordina, izan zen agurra, baina geurea amarena dena, bizitza hutsa jaiotza. Sinetsita prestatuta geundela gure kaxa etxean erditzeko intimitatean magaleko emaginekin. Ulertzen zaila dena da, zergatik oraindik ez den hemen etxean erditzea aukera publikoa. Erditze segurua izatera doazen emakumeak ezpait daude gaixo eta ospitalera joan beharrean. Emakume bakoitzak aukeratu beharko luke etxean ala ospitalean erditu nahi duen. Zerk eta nork ematen dion konfiantza. Eta laguntza publikoa berdin jaso. Gure ame, gure aurrak non erdituko dituzten askatasunean erabakia ahal izateko.